السنين صدى أصواتنا من سمع الهتاف ورقصة البلد من أول نقطة دم وحجر انهدم هداك الحلم بوقتا انولد من أول سنة صدى أصواتنا سمع الهتاف ورقصة البلد من أول نقطة دم وحجر انهدم هداك الحلم